Gora maiatzaren lehena! Gora! Egun handia gaurkoa langileontzat, itxasnek ondo errepasatu duen moduan. Klase borroka, inoiz baino beharrezkoagoa dela jabetu, eta klase kontzientziaz blaitzeko eguna. Eta Euskal Herriko langileok kontzientzia hori oso presente daukagu, lehen eta orain badakego bidea. Borroka da bidea, eta borrokak beti ematen ditu emaitzak. Hemen Bizkaian, behatzuk azpimarratzearen, Zemosan, Amazonen edo Petronorreko azpi azpikontratetan. Eta udaberri honetan, lantokiz, lantoki, sektorez, sektore, hainbat dira loratzen ari diren borrokak. porque luchar merece la pena. Y en muchas de esas luchas las protagonistas sois vosotras, sois las mujeres, mujeres que somos imprescindibles para sostener la vida, en osajideza, en los cuidados, en el comercio, en la limpieza. El sindicalismo feminista está dando sus frutos. ¡Ánimo y adelante, compañeras! ¡Bora macumeón borroka! eta nola ez. Egun handi honetan besarkada gorri iraltzailea. Gure artean egon ezin, baina beti presente ditugun Euskal preso politiko eta ieslarientzat. Euskal preso eta ieslariak etxera, kalera! Urtetik urtera. Munduan eta gurean. Gero eta abia da handiagoan gauzak aldatzen doaz. 2008ko krisia, pandemia, gerrak, panorama, testu ingurua aldatzen da. Baina oinarrian dagoena ez da aldatzen. Oinarrian dagoena kapitalismoa da. Kapitalismoa bidera ezina da. Planetak erakutsi ditu bere mugak. Eta kapitalismoa bidegabea da. Bidegabea batez ere gazteentzat, migratu eta razializatuentzat, emakumeontzat, pentsionistentzat. Gerra ekonomiaz hitz egin dugu urkuiuk. Eta guretzat gerra ekonomia ez da berria. Langileok aspalitik gaude gerra ekonomian. Sistemak bizitza duina erasotzen du eta eriotzara eramaten ditu hainbat langile. Patronalaren dirugoseak prekarietatea eta prebentzio ezadakar. Lanera joan eta osasuna galtzen dugu bertan. Eta hau, indarkeria patronala da. Indarkeria patronala. Tenemos derecho a no morir y a no enfermar en el trabajo. Y las instituciones no pueden seguir mirando para otro lado. Ya es hora de parar esta sangría. Osalan, menos campañas de sensibilización. Osalan, más control. Osalan, más penalizar a las empresas que no aplican las medidas preventivas. Eta horrela bai, horrela bermatuko dugu lan osasuna eskubidea izatea. bizitza duinaren kontrako erasoa eta eriotza dakarte migrazio politika arrazistek ere. Gure herrian bertan, herria zatitzen duen mugan gehiagitan ikusten ari garen moduan. Eta lab, arrera sindikatua da. Eta labek langile guztientzat sindikatua izan nahi du. Eta sindikalgintza feministan eman ditugu urratsak eta gauza bera egitera goaz. Sindikatu antirrazista bateruntz. bagoaz kompromiso berria gure ganatzera. Azken hilabete hauetan, argindarraren, gazaren, erregaien garestitze neurrigabea, Eta erosalmenaren galera ditugu albiste. Eta guztiok ez ditugu berdin ozitzen garestitze hauek. Euskal kapitalistek irabaziak izaten jarraitzen dute. Iberdolan, Tubazesen, kutsabanken, horiek emaitzako betzen dituzte. El kapital nunca pierde. Es indigno que el oligarca Ignacio Sánchez Galán en el año 2021 haya obtenido unos ingresos de 36.000 euros al día. Sí, lo habéis oído bien. Nada más y nada menos que 36.000 euros al día. Es de vergüenza, es de vergüenza y encima se muestra desafiante. Los gobiernos tienen que poner límite al poder y a la capacidad de chantaje que tiene el oligopolio energético. Hay que limitar el precio de la energía y apostar por la publificación. ¿Y ahora qué? Ahora nos hablan de un pacto de rentas. Un pacto para empobrecer aún más a las y los trabajadores. En el periodo 2008-2019 se ha dado un trasvase de rentas muy importante y los salarios se llevan cada vez menor proporción de la tarta, menor proporción de la riqueza que se genera. Y no nos cansaremos de decir, no nos cansaremos de decir que no cuenten con la que no cuenten colap, no vamos a participar ni vamos a legitimar ningún pacto de rentas que suponga una pérdida de poder adquisitivo. Basta ya, paremos este saqueo. Pacto de rentas para ellos, pacto de rentas para los directivos de Iberdrola, pacto de rentas para los directivos del IBEX y de las grandes empresas, pacto de rentas para los beneficios empresariales. Crisia, capital acordain de sala. Gatu dira aitzakiak eta justifikazioak. Errotikoa aldaketak behar ditugu. Eta zeintzu dira aldaketa horiek, nola ekarri aldaketa horiek. Ba aur, maiatzaren lehen honetara, ekarri gaituen leloak labur biltzen du hori dena. Aldaketak, banaketa irukoitza borrokatuz, Aldaketak Euskal Herrian posible eginez. Aldaketak altxa eta langilok aldaketen protagonista bilakatuz. Bai, langileok izan behar dugu aldaketen protagonista. Gobernuentzat, instituzioentzat, pertsonak zaintzea eslogan utxa bilakatu da. Artzen ari diren neurriak ez dira nahikoak, Ez dago ausardiarik, ez dago borondate politikorik birbanak eta politika bultzatzeko. Eta horrela, horrela egiten ez den bitartean, birbanak eta politiken alde egiten ez den bitartean langileok galtzaile ateratzen gara. Los cuidados no son solo responsabilidad de las mujeres. Se tienen que reconocer y repartir todos los trabajos. reduciendo la jornada laboral. Ahora toca redoblar esfuerzos para crear un sistema público comunitario de cuidados. Y en muchos de estos sectores estamos en lucha. Y hemos abierto un nuevo frente. Hemos constituido la sección sindical de las trabajadoras del hogar y no vamos a parar hasta conseguir un convenio digno para las empleadas del hogar, jotake itxamen, lortu arte, zuekin gaude! Ondasuna banatu egin behar da. Soldak, soldatak eta zergak hobetzea dira horretarako bidea. Osasunean, hezkuntzan, etxe bizitzan edo gizarte politiketan kalitatezko zerbitzu publikoa garatzearekin batera. Soldata eta pentsioak KPIaren arabera eguneratzea defendatuko dugu eta horretarako borrokatuko dugu. Eta pentsio sistema publikoa erasotzeko Madrilen zein Parisen egin asmo dituzten erreformen aurrean erantzungo dugu. Kalera aterako gara, ipar zeinego pentsio publikoen defentsan kalera borroka eredugarria aurrera eramaten ari diren pentsionistekin batera. Biba zuek! politika berria behar da. dugun testu inguruan, ezin zaio eskuinari utzi, ezin zaio patronalari utzi zergari buruzko eztabaidaren lidergoa. Ezkerretik proposamenak eginez irabazi behar dugu diskurtso hori. Hay que reformar la fiscalidad para aumentar los ingresos, para que paguen más quienes más tienen. Son muchas las medidas que se pueden adoptar. Hay mucho margen para mejorar los ingresos. Se puede empezar por eliminar las deducciones y bonificaciones en el impuesto de sociedades, un sistema creado para que las grandes empresas paguen menos impuestos. Así se pueden recaudar 576 millones más en la EAE e, un 43% más de lo que se recauda. Claro que se puede, claro que hay margen para aumentar los ingresos. Alternativa, badago, manaketa irukoitzaren aldeko proposamenak. Eta alternativa, hemen Euskal Herrian gauzatzeko buru jabetza behar dugu. Euskal Herriko lankodea eta gizarte segurantzako lege propioan aletzen ditugu gure proposamenak. Eta bertan, egungo eskuduntzetatik estatu propia izan arteko transizioa marrazten dugu. Euskal Herrepublikarako bidean burujabetza praktikara eramatea zari gara. Sindikalintza soberanistaren misioa interpelazioan geratzea baino askoz gehiago delako. Sindikalintza soberanistaren misioa bustitzea delako. No hay nada más digno que defender causas justas. No hay nada más digno que defender el empleo y luchar para mejorar por las condiciones de vida de las y los trabajadores. Nos debemos a esa causa. Esta semana la Sancha ha vuelto a reprimir una protesta sindical en Alconza, pero ni los palos, ni las multas, ni las detenciones nos van a sacar de nuestro camino. No nos pararán, no nos pararán. Langileon antolakuntza, indarra, kemena, borroka da bidea. Udaberri honetan, borrokak eta greba, loratzen ari gara, sektore feminizatuetan, osakidetzan edo industrian. Eta feben, entzun, entzun, mugitu zaitezze, mugitu zaitezze, edo metaleko langileok greba eta mobilizazioetara joko dugu bizkaiko metalean ere. Gaurkoa bezalako egunek kolektibo handi baten parte garela jabetzeko klase elkartasuna eta klase arrotasuna sentitzeko, indarrak biltzeko eta animoa goratzeko eguna dira. Animo eta segi borrokan! Gora langile borroka! Gora Euskal Herri askatuta! Gora Euskal Herri sozialista eta feminista!